Te habéis bajado, Pixton, oh! Na gyere! Szoszi Szoszi veletek, a fesztiválra megvan már a jegyetek. Szoszi Sosi Szoszi veletek, a fesztiválra megvan már a jegyetek. Szólj, amúgy mi van veled? A buli újra mehet Végre mindenki nevet Amúgy mi van veled? A pixa nyomja neked Ma velünk van a helyed Szoszimó, szoszi veletek A fesztiválra megvan már a jegyetek Szoszimó, szoszi veletek A fesztiválra megvan már a jegyetek Ha méri mondja meg, csak csillogjon a szeme oh, oh, oh, oh. Szólj, amúgy mi van vele, tig mulatni még lehet Gyere, te csak fel a kezed oh, oh. Szoszimó, szoszi veletek A fesztiválra van már a jegyetek Szoszimó amores